السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله معكم أخوكم طارق الجاسر، وفي هذه المراجعة راح استعرض لكم سماعة هواوي FreeBuds Studio وليش سموها استوديو والظاهر انه هواوي راح تدخل بقوة في عالم سماعات الرأس احنا نعرف انه في سماعات اذن وفي سماعات رأس اللي احنا نلبسها طبعا في ماركات كثير شهيرة ومشت في السوق وعلى قولتهم يعني مسرعة بقوة آه، طبعا احنا نقدر نستخدمها في آه، الاتصال في عدة أجهزة وهذه معلومة إذا جهازك يدعم البلوتوث فتقدر تتصل مع هذه السماعة سواء كان جهاز محمول اللي هو لابتوب أو جهاز جوال أو أجهزة أخرى تدعم البلوتوث فأنت تقدر تستمع مباشرة من هذه السماعة وتستخدمها طبعا حاطين فيها مواصفات كثيرة مثل عدد الميكروفونات أيضا العزل أو الاستماع إلى المحيط الخارجي بتكلم عن تفاصيل كثيرة أول شيء بنستكشف اللي بداخل الصندوق هذا اللي موجود بداخل العلبة هذه حقيبتها جميلة العلبة وموجود هنا ال USB Type-C مكان الشاحن مغناطيس يقول لنا لما نسحب بيدنا كذا على فوق نرفع الصوت ونخفض الصوت هنا استقبال المكالمات نقدر نشغل آه، إذا في مادة صوتية جالسين نستمع لها ونغلق المادة الصوتية هنا يمين ويسار السماعة كلها تقبل الإيماءات عن طريق اللمس من الأعلى والأسفل يمين ويسار وعندنا الضغط اللي موجود عندنا مدخل اليو اس بي تايب سي عندنا هنا زر ANC هذا ال ANC اللي يخلينا آه، نستشعر الاصوات المحيطه طيب هنا في زرين زر التشغيل زي ما تشوفون وزر البلوتوث من داخل السماعه حاطين علامه ال right اليمين وال left اليسار السماعه نقدر احنا نخلي حجمها آه، طبعا على حسب حجم الراس لا نصغرها انا ايوه كذا آه، يعني في زي وساده من الخلف خليتها ما تألم لو احد جاء كلمك بتنزل السماعه وهذا جوال هواوي Mate 40 Pro. طبعا آه، شركة هواوي زي ما ذكرت لكم عندهم نظام ecosystem او بيئة موحدة للربط مع آه، سماعات مع الساعات آه، الاكسسوارات النظارات وغيرها لكن اللي يهمنا ايضا انه هل السماعه هذه تنربط مع بقيه الاجهزه؟ نعم تنربط عن طريق البلوتوث، لكن الان راح نشوف كيف طريقه اقترانها مع هواتف هواوي، طريقه بسيطه جدا. اول شيء نلبس السماعه، ثاني شيء نضغط على زر التشغيل. الحين نقرب الجوال من عند السماعة وراح يتعرف على طول عليها يقول لي كونكت والحين ابغاكم تخوضون التجربه معي باخذ الميكروفون واحطه عند السماعه عشان تشوفون كيف استجابتها مع الايماءات I will run defeated الصوت انقطع أول ما شلت السماعة رجع الصوت والحين في الختام بتكلم عن أهم المواصفات والمميزات في سماعة هواوي 3 بادز ستوديو طبعا إذا كانت البطارية مشحونة بالكامل تعطينا عمل يصل إلى 24 ساعة وفيها الشحن السريع يعني ممكن نشحنها 10 دقائق وتعطينا عمل أو استماع إلى الموسيقى أو إلى مادة صوتية إلى خمس ساعات فيها ميزة إلغاء الضوضاء ليونة الجلد أيضا ما تعطي أبدا شعور بالتعب أو الإرهاق أو الضغط على منطقة الإذن العزل جميل جدا فيها نقدر نستخدمها في الاتصال بالهاتف وبس هذه مراجعتي لسماعة هواوي FreeBuds Studio هذه أطيب تحية كنت معكم أنا طارق الجاسر لا تنسون تفعلون زر الاشتراك والتنبيهات حتى يصلكم كل جديد وشرفوني أيضا على حسابي على تويتر في أمان الله